Am 9. November 1974 schrieb Rudi in sein Tagebuch. Nun ist wieder eine gefallen. Holger Mainz starb im Knast. Die Schweine werden einen RAF-Toten im Rahmen des Hungerstreiks durchaus einkalkuliert haben. Otto Schilly überzeugte Rudi, mit ihm nach Hamburg mitzufahren zum Begräbnis von Holger Mainz am 13. November. Rudi stand im Hintergrund mit Chili und Genossen aus Frankfurt, die nach der Grabrede die international anstimmten. Otto nahm Rudi am Arm. Zusammen gingen sie mit düster Miene zum Grab. Rudi erst widerwillig. Er wollte sich dem Blitzlichtgewitter nicht stellen. Nach Otto nahm er eine Handvoll Erde und warf sie auf den Sarg. Die Kameras blitzten. Das löste etwas bei ihm aus. Er hatte es sich nicht vorgenommen. Er hob die Faust und sprach mit leicht rauer und durchdringender Stimme. Olga, der Kampf geht weiter. Naja, ich meine, ich war vielleicht auch ein bisschen sauer auf ihn, <laughs> weil, weil, weil das so einfach total zu missverstehen war.